正常的站架站在这儿，对吧？你就正常打，嘣嘣低扫，对吧？斜线四十五度的位置，踢踢中间的部位。如果我们加斜线的移动，直，嘣，斜线切到这儿。 顶膝为什么要切线到它的这个护头这个位置？因为这个位置是一个盲区。当然你也可以后退，但不是所有的对手他都会选择后退啊。绵羊和依然要挑战一下啊，这个斜线步伐加一个组合。我比如说我站在这个护头的这个位置，我们这样去练看，我们就按正架的方式方向啊，摆拳嘣面对这一面墙嘣。 扫踢很简单，对吧？所以他们要在斜线步伐的基础上加一个摆拳，所以我希望他们先走四步。你看，呃，他们的动作不会做这么标准，这期他们一定会挑战失败，对吧？我们就要看一下从失败中获得经验，对吧？摆拳，嘣，一、二、三、四，来，我尝试一下，一，哟，这个还是可以的，二。 还是不错的啊，他明星会挑战失败吧？来试一下，绵羊先来一个啊，来走摆拳，放斜线走踢腿，嘣，对，不错，好，再来走嘣走嘣，这是不错的啊，来一个正常的，看正常的直拳加摆拳，直拳摆拳扫踢，嘣，很好，加一个斜线上步的摆拳，好吗？走，上步走，嘣摆拳，不错，嘣，哎，这个非常完美的，走。 我们不追求说百分百的完美，对吧？因为他做不到， <laughs> 嘣， <laughs> 不错，很好，来，依然试试，先打一个正常的啊，不要那个斜线步伐，好吧？非常棒啊，非常棒。但是我要你这样，我反架演示啊，直拳，摆拳，斜线过来，对，走，直拳往这边上，对，踢，嘣，非常完美，你看这个几乎 <tsk> 很完美啊，其实还差点意思啊。嘣，对，嘣，不错啊，挑战成功了。我们感谢收看，我们下期见。